baliq u odam emas u inson emas sizchi kim kimni o'ldirdi Yeah! What? hech qanaqa maxluq hech qanaqa hayvon yo'q bo'lmaydi bo'lmagan bo'lmaydi ham nimalar deyapsiz bizni boshimizni qotiribsiz mardona gaplari rost ekan aytganda bu sizga yordam bering eh!